Започнуваме со излагањата кои одираат во сршка на темата која што ја чествуваме денес. На седница на Собранието на Република Македонија на 17. ноември 1991 година беше прогласен високиот правен акт на нашата држава – Уставот. Денес, по 25 години од истата, имаме чест да слушнеме за него зборба директно од еден од неговите творци – од професорот кој во текот на целата негова академска кариера ни укажува за значењето на уставот и на македонската историја од чии дела црпиме знаење за фундаментот на македонската независност. Му давам збор на доктор Владо Поповски. Поведете професоре накратко во 20 минути да го чуеме вашето излагање. за тема во која су присутен од самите негови почетници. Ја земав книгата, дали по заглавијето на неизвидо, бидејќи кога замислував со што ќе почнам, сметав дека е неопходно да се доведе во врска на трешни, да се доведат на трешни состојби на вршна политика и донесувањето на основата на Република Македонија. По тој повод би сакал да кажам дека процесот на дисолуција на бившата федерална единица стана поприлично рано, таму од 86 година, и се многу автори сметат дека тоа со меморандумот на Српската академија на науките, кој што дојде до, мислам, 6 месеци по изборот на Слободан Милошевиќ за председател. Таа еуфорија која што се јави од центарот на Федерацијата ги зафати сите делови на бивша Југославија, во таа смисла и Република Македонија. Тогашниот состав на Собранието на Република Македонија, кој што беше според Усалот од 1974 година, по свој состав кадровски пред се поврзани со кадровската политика на Сојузот на комунистите на Македонија, наеднаш превзема активности и донесе акти кои што се типични за доследни националисти, што значи комунистичкиот состав во Република Македонија многу лесно едноставно се трансформира во еден етнонационален состав кој што по својот број можеше да ги донесе тие решенија кои што беа донесени до формирањето на новото плуралистичко собрание. Во таа смисла, сакам само да подсетам дека во Република Македонија започна еден процес на така наречено диференцирање на албанските професори, кои што инсистира на издвоени паралелки, бидејќи моделот на издвоени паралелки овозможуваше остварување на правото на образование на албански јазик во основните и во средните училишта. А моделот на заеднички паралелки го невозможуваше реализирањето на тоа уставно право кое што постоеше и функционираше во Македонија од ослободувањето. Таков дополнето со рушењето на оградите кои што беа над 110 см, Република Македонија или македонскиот народ создаде процеп внатре во самото собствено општество меѓу македонците и албанците. И тоа како почетен замајец продолжи натаму и на меѓународен план. Собранието во предходниот состав донесе низа декларации во однос на националните права на македонските малцинства во Албанија, во Бугарија и во Грција. Исто така се сеќавам и на една телевизиска емисија што ја е, снимаше радиотелевизија Нови Сад за македонците во Албанија. Дикцијата на тие е, документи беа од становиште на политичко-прагматскиот момент на една република која што се наоѓа на патот на трансформацијата на својата државност од федерална во самостојна и суверена беше до голема мерка проблематичен. На крајот, ако го знаете материјалот, а тие материјали се објавени во еден документален зборник на правниот факултет документи за Македонија од 1990 година до 2005 година, материјалот што се подготви за да се поднеси на КЕПС со инсистирање на македонските републички фактори, Југословенската комисија да го поднесе предизвика остри реакции на Република Бугарија и на Република Грција. Во тој материјал се почнува од Балканските војни, од поделбата на територијата на Република Македонија, од иселувањата и тие факти се точни. Но тие факти по својата природа припаѓаат на историската наука и на слободниот диспут меѓу а, научниците, меѓу културните работници, меѓу граѓаните. Тогаш кога се става во функција на Република Македонија која што планира, а всушност беше очигледно дека дисолуцијата ќе заврши конечно во Југославија со распад на Југославија и планира да создаде своја независна држава ги изостри односите меѓу Македонија и овие соседни држави и на тој начин даде основа, даде изговор, така да се каже, за прогласување на иридентистички намери на Република Македонија во однос на соседите. Да заклучиме, внатрешната ситуација, надворешната ситуација ја ослабна внатрешната и меѓународната политичка позиција на нацијата или на народот, кој што прв пат во историјата треба да шекори во самостојна и суверена држава. Прашање за истражување дали тоа беше смислена политика и која е причината за кусогледоста на македонските а, државни органи да се впуштат во таа авантура тогаш кога треба да се помини реката, да речем, и тоа стечената река. А, во секој случај може да се нагодуваат бидејќи немам такви врски, и такви истражувања дека се можни тие да се од центарот сугерирани, за да може, бидејќи во некој изјави на Милошевич ги препознаваме тие, цели да се довидат македонците од секаде сардисани, внатре загрозени, за да молат да бидат спасени од српските политички и одбранбени капацитети. Имаше една изјава во таа смисла, дека македонците ќе дојде време кога ќе молат за помош, бидејќи биде од сите страни. А на надворешно политички план, например, председателот на СР Југославија Лилич во средиш во Атина во Грција се имаше сосема согласено дека она држава која што е северно од Грција представува закана за балканскиот мир. И тој атрибут на некаков иредентизм ние го слушаме веќе безмислено бидејќи нема никаква реалност и мислени дека во меѓународните кругови не се верува од устата на Павлопулос, на пример. До ден денес. И бидејќи во денешна ситуација сме во послаба позиција како држава, отколку, например, кога беше 95-та, 97-та, 98-та година, тоа игра повеќе има поголемо влијание отколку во соответното време. Значи, во такви услови, да се подсетиме дека плуралистичките избори беа на 11 ноември, дека собранието се конституира на 8 декември и беше избран председател на собранието и на 25 декем... на 25 јануари, мислам, да. беше донесена Собранието на 8 јануари се конституира, беше донесен декларацијата за сувереност на Република Македонија, во која што постои основот за донесување на нов устав, во членот 3 тамо, а во членот 5 постои и основот и причината за самостојност на Република Македонија, каде што се вели, ако натаму процесот на договарањето ги загрози државата и сувереността на републиките, и рамоправноста на народите, тогаш Република Македонија има право на суверена, самостојна држава. И на тој начин тоа е актот кој што дава не само легитимитет, легитимитетот се црпи од целото движење и од процентката на краѓани на Република Македонија во своите интереси, но дава основа за легалитет на донесување на таков устав кој што ќе прогласи сувереност и самостојност. Бидејќи долго време во полемиките во Македонија две-три години се оспоруваше легалитетот на донесувањето на уставот на Република Македонија и на уставите на Хрватска, Словенија и на другите, бидејќи сојузниот устав не го дозволуваше тоа практично. И се шпекулираше со противречност меѓу легитимитетот и легалитетот и така натаму и добро спласна сите тие работи. Декември месец Значи, уште не конституирано ново собрание, но извршени изборите, се знаат пропорциите во собранието. Се, малку ти расказ може да е симпатично, мислам дека симпатично, доаѓа мојот помлад колега во ходник на правен факултет и Фрчковски ми вели, ајде треба да направиме устав за 6 месеци. Викам, што, што зборуваш? веќе му беше понудено на професорот Евгений Димитров, академик по уставно право, и му рекле дека Македонија мора да има устав во рок од 6 месеци и работите се движат така што не може да бидиме без устав, уставен проект, тоа значи без концепција, принципијално. Професорот рекол дека 6 месеци му треба само да консултира литературата и се друг да ја консолидира. Тој ја знае да ја консолидира, па да направи план и така натаму. А овој колега кој што беше така еден вид звезда во така наречената Гошева комисија во која што сите учествува, и Глигоров, и Стојанандов, и Клюсев, и другите и така натаму, отишол рекол на господинот Клюсев, сакате устав за 6 месеци? овој во друштво со Двајца, Боев и Лепавцев и вика, слушате ли во момчето што зборува, вика, а вика, сакате ли устав да за 6 месеци? И вика, јас ништо да не знам, прави ти што сакаш. И во декември, во карабината на Лазе Китаровски на Водно, кој што имаше прозори и врати, тројцата Фршковски, Поповски, китаровски почна да пишува текст за уставот како група вака. Без некој, некој да ги овласти во тој момент, знаат дека се пишува, ама да види што ќе испадне, па после ќе се види и како ќе се движи на натаму работата. Крајот на април месец беше готов текстот и беше предаден на председател на Републиката Киро Григоров на премиерот веќе избрана владата а, господинот Клюсев на председател на собранието Стојан Андов. Некаде 29 или 30 април беше предаден текстот, откуцан. На 6 мај 1991 година председател на Републиката екс официо ја покренува постапката за донесување на нов устав на Република Македонија а Собранието подоста со решение донесува одлука тој устав ова, да се донеси нов устав. Јас и, и Фршковски и другите бевме членови на а, Уставната комисија, па поднесовме оставка од Уставната, бидејќи председател Григоров не е овласти нас тројцата да бидеме застапници официјални на предлагачот на работниот текст за уставот. Така почна расправата, односно анализата и работата на Уставната комисија во процес на создавање на нацрт Устав на Република Македонија. Во тој процес повторно на еуфоричен национализам дојде до израз. Например, само еден пратеник Тодор Петров, тој е интересно, треба во биографијата да стави, имаше дупло повеќе амандмани отколку што имаше членови на уставот. Имаше еден амандман мощен интерес, индикативен, кој што значи таа групација се залагаше Македонија да биде дефинирана како национална држава на македонскиот народ. А за другите што живеат во Македонија да бидат членови, членови на една демократска заедница, како граѓани со државјанство Ама државата е на македонскиот народ. Неговиот предлог беше дека така, амандманот да се прифати Македонија да биде национална држава и во случај македонците да бидат малцинство во Македонија. Така. Значи, така, на проекција може да имаше дека може би ќе бидат, може би нема да бидат. Меѓутоа, ставот него беше и 30% да се македонците во однос на целото население има со сертификатот Уставот на Република Македонија, ние да си носиме во тачно или да ја заклучиме е, државата во некој сефови и да не ја даваме на мнозинството, да не може да ја отклучат и земат. Тој притисок и таа логика на етнонационалниот резон не беше само во одредени партии, најмногу беше присутна во ВМРО и се разбира дека и личи на таа партија, затоа што е таа во континуитет боре за национална држава од незиното формирање па и оние огранци кои што се повикуваат на неа. Меѓутоа ги зафати и научните кругови, бидејќи во работниот текст на Уставот преамбулата беше поинаква. И таа е содржана од збор до збор во предлогот за подигнување на процедура за донесување на Фусов од страна на председател на Републиката. Таму се викаше дека Македонија национал, македонскиот народ се бори за национална држава и така натаму, низ традициите, Кресенско остание, Крушевска република, или Денско остание, ЕНОП, АСНОМ и така натаму, тие традиции, и дека, но имаше дека Република Македонија како татковина на сите граѓани го изразува служителството кој сите граѓани на Република Македонија се бореле за Република Македонија после Втората светска војна и на таа основа се равноправни во самата Република Македонија. Тоа беше под притисок не само на расположението на членовите на комисијата и на собранието, туку една делегација од некаде 40-50 интелектуалци, универзитетски професори, Александр Христов, еден историчар ќе споменам, Миле Михајлов од Институтот за национална историја и резимето беше следното. Сега е моментот да ја дефинираме цврсто македонската држава како национална, односно да ја поврзиме со аманманот 56 од предходниот состав на Собранието на Република Македонија, оној со комунистичката кадровска а, а, структура, кој што го имаше променето а, ставот, уставот на Република Македонија, четврта година дека Република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанците турците кои што живеат во Република Македонија. Тој беше модифициран со амандманот 56, дека е тоа национална држава на Република Македонија, а друго е демократска заедница кој што демократски се однесува кон сите други кои што живеат во Република Македонија, тоа беше бришано. Имаше само кај некои интелектуалци реакција дека е тоа чекор назад кај професор Мило например, пример, Но кај сите овие едно 50 души кои што го посетија председателот, а после тоа нас тројцата не викна, кажа дека треба сега ова да се стане, а Миле Михайлов објаснуваше дека албанците учествуваа во НОБ со еден батальон од 40 души, Деварскиот младенски батальон, и прошетен из Македонија а, бригадата на Косовско-Македонската бригада со Брајович на тоа, а дека другите сите беа квиснези И хасоме овој Мехаса Джемо и Мефаил од заекс и Сулјо од Дотла и така натаму и сега што има да со нив да работим. И тука беше во стартот, мислам, еден притисок кој што ги затнуваше ушите и ги скусуваше погледите подалеку за барањата на пратениците избрани во плуралистичкиот парламент, представници на ПДП, интелектуалци и слично, кој што изнесува одредени барања а, да се внесат во Устав на Република Македонија. Нивните барања се сведува на гаранција, на давање на некои гаранции уставни за остварување на она што пишува во Уставот. И таму пишуваше по сите заедници обшени кои што живеат на 20% има употреба службена на јазикот што го зборуваат покрај македонскиот и кирилското писмо на начин утврден со закон, таму кој што се мнозинство а, значи без на начин утврден со закон беше како категоричка таа норма се признаваше образованието на мајчин јазик во средно образование, што беше теко, течение или теко, стекнато право од, од Е комплетно. Стануваше збор за непочитување во режимот на владењето. И тоа непочитување се изразуваше на следен начин. Од 51 година до 2001 година од осмолетка индекс 100 во средно образование македонци поминува со 96 93, 92, 93 96 проценти од осколетка завршени во средно образование. Од албанците во просек од 51 до 2001 година од 5,5 до 6,5 проценти, што значи дека 93 проценти останува само со осколетка, комплетно само со осколетка. Останувајќи сите тие масовни генерации, само со осволетка се знае на кое скалило и на кој професи професии во социјално-професионалната пирамида може да се најдат. Што значи постоеше една де-факто масовна дискриминација во однос на декларираните одлични принципи и во уставите на СФР, и во уставот на Република Македонија, па и во уставот на, на СРМ, каде што, например, се пишува јазиците се равноправни. Секој може да зборува во собранието на Кичево, на Скопје и на својот јазик како што зборува на Аслов, например, меѓутоа оди да зборуваш. А, има истражување функционирањето на делегацијот систем со овие норми, нема зборови некој пуши, некој чува да сака да го користи да зборува, што значи се предвидува преведување, тој станува интересен за одредени служби и престанува да се обидува тоа да го направи. Е тој режим на остварување и на деклариран на неостварување на декларираните права кои што се декларирани од 44-та 5 година до крај секогаш создаваше и создава голем просеп во позициите, интересите, сваќањата на групациите. Уставот беше донесен во процедура предвидена во две фази како утврдување на нацрт устав, јавна дискусија, обраќање на собранието во однос на предлозите, утврдување на предлог устав и гласање за уставот и тој беше донесен на 17 ноември. Моделот на уставот е парламентарна демократија со два колосеци на извршната власт, со тоа што владината власт е клучната и владина одговорност пред парламентарна одговорност на, на владата. Кај председателот, поучени од она Првото не го, из, не го избра во Собранието, кога беше избор на председател на Република во Собранието, па после со политички акции, со подписи, со бирање, Григоров беше во вториот пат, кога ВМРО се реши да го прифати и беше избран за председател. Поучени дека председател кој што би се бирал во собранието при такви околности може да стане играчка во э, односите меѓу партиите, а неговата дефиниција е шеф на државата, се решивме на една заемка или позаемица од така наречени полупредстателски системи, но во тој дел на избор за да има една автономија и неговата надлежност е врзана со уставот како врховен командант на, е, э, одбран, на армијата на Република Македонија пропишува систематизација, формација и други акти донесува, прогласува се генерали, пензионирани и слично, и уставно тој беше предвиден како подпишувач на меѓународни договори, а во еден став беше ставено владата може да под, подпиш, да биде подпишува само тогаш кога е со закон предвидено. После со закон е конфискува надлежноста на председателот во владењето, мислам, на СДСМ и во на криза кога СДСМ го растори Сојузот за Македонија за да матурирал СДСМ, особено премиерот кој што беше и млад, да стане политич, политички доминантен, да може да влијае и слично и ги знаеше, знаете припетите околу кохабитацијата меѓу председателот и, и владата. Ако не беше тој елемент, ќе имаше и по-чутни фолклорни настани, се готови, настани на релација влада председател на Република Македонија. Тука може би имавме забелешки од професорот Мислам Шкарич и од други за позицијата на Уставниот суд со тоа што со акт на Уставниот суд се предвидуваше пристап до, до самиот Уставен суд. Да објаснам, а не со закон, например. И веќе е зрело времето, веќе е критиката аргументирана сосема, да ви се натреба тоа да се смени со уставен амандман. Зошто беше усвоена таа идеја, бидејќи на нас не, не можеше да ни падне на памет со деловникот Уставниот суд сам да го регулира тоа. Ние имавме 20 експерти од Соединетите Американски држави, еден постар професор, еден помлад, специалисти за уставното судство и тие ни го соопштија. Случајот со Италијанскиот уставен суд, кој што не можел да проработи затоа што собранието година дена не носело закон за Уставниот суд. Го шиканира со недонесување напросто и беше нивна сугестија дека е добро Република Македонија да го етаблира Уставниот суд за почеток, а натам пракса да се види со незин акт за да може да не биде зависно од собранието. На таа основа беше тоа решение. Нема смисла да го раскажем уставот, го знаете уставот на Република Македонија, моделот и така натаму. Факт е дека 20 годишнина се прославува тој устав сушност има доста мадмани, но општо земено некаде 25% е преформулиран. Некој се сосем оправдани, особено во однос на овој трајањето на притворот, кој што беше наметнат со, мајор, со мајоризација, има да биде 3 месеци, нема што повеќе. А, а оние мадмани од христијот договор кои што се инкорпорирани, кои што се многу напаѓани. Само една констатација да изнесам, бидејќи мене ми е то познато, затоа што се бавам со историски истражување на тој план. Тие решенија слово можеме да ги препознаеме во актите на Македонското освободително движење од 1878-80 година, и во еден акт на меѓународната заедница подпишано представниците на шесте велики сили на 23 август 1880 година за устав на турските европски вилаети, каде што има дозбор решение од уставот на Република Македонија врз база на Хрисиот договор. Што самото по себе зборува дека на Балканот тешко се спроведува равноправноста, меѓу мнозинството и малцинството, Или тешко се постигува граѓанство на ниво на целото општество, а на тој начин тешко се постигнува граѓанска нација, така, или политичка нација, која што обезбедува правна држава. Ние сме сведоци да почетокот и на овој изборен циклус кој што постои, каде што има повторно определување со оглед на рейтинг, планираниот рейтинг за етнонационални искази. На среќа мислам дека се помалку звучни од оние што претходно беа, бидејќи она што претходно беше, на пример, градоначалникот на Кичево, она што го зборуваше на претходните избори, дека се окупатори македонците на албански територии, дека надвор треба да излезат, албанци треба да имаат обединување и слично, дека тоа албанска земја е слично. И оној одговор на Гроевски во струга на тој говор. Мене како обичен граѓанин, кој што можам да признам дека немам талент за политичар, мене тие два говори ме носат веднаш копие, тој копие јас, па да се пресметаме. После изборите ништо не е вршило тоа. Значи, меѓу актерите, Они се пријатели, работуваат и така натаму, постигнале оној рейтинг што го постигнале слично, но во народот се внесува себе на раздор, се стимулира менталитет на таа основа и слично, така што Македонија се наоѓа уште далеко од зрел граѓански демократски устав. Овој устав беше од Бадентер и од шесте суди на Европската Унија оценат како демократски, меѓутоа со резонот на тие што оценуваат дека кога се донесе таков устав, тој се почитува. И дека не им пречеше на нив мнозинскиот систем, бидејќи за парламентарна демократија е обично мнозинскиот систем, но мислам дека се уверија дека под мнозински систем функционираат равноправно, интересите се конкурираат, во правна држава и демократска држава со долга традиција.